Jadi tuan-tuan boleh hafal doa ni. Mudah-mudahan kita dapat banyak manfaat daripada doa ni. Baik. <clears throat> Doa ni apa? Bila saya sedih, bila saya susah hati, saya akan baca doa ni. Saya akan baca doa ni tiap-tiap kali lepas semayang jadikan sebagai satu zikir jadikan satu wirid dan bila saya menghadapi satu masalah misalnya saya nak pergi ceramah kan saya tengok hujan lebat dalam kereta saya tu saya dah cakap pada pembantu-pembantu saya tadah tangan kita baca doa minta hujan turun minta hujan berhenti minta hujan stop kadang-kadang tengah-tengah ceramah tu tuan-tuan hujan turun saya ajak semua penonton yang datang tanda tangan dan maha suci Tuhan tuan-tuan berhenti hujan-hujan ni yang saya cerita pada tuan-tuan satu hari saya naik kereta pergi Kuala Lumpur sampai Sungai Buloh tayar pancit macam mana nak pergi ceramah ni tayar pancit kereta tak ada spare tayar pula tayar pula flat habis tu kan nak tunggu towing pula tow untuk kita pula baca doa ni ya Allah mudah urusan ya Allah mai satu lori Ustaz nak pergi mana? Nak nu, nak pergi ceramah. No, tayar pancit. Nak tumpang mai. Itulah kali pertama tuan-tuan, saya naik lori pergi ceramah hantar. Allah hantar lori untuk kita selesai masalah. Jadi tuan-tuan ambillah doa ni jadikan sebagai satu amalan harian. Baca doa ni jangan putus tiap-tiap kali lepas sembahyang tuan-tuan baca. Dan bila tuan-tuan ada hajat, tuan-tuan baca doa ni. Baik sekarang saya nak ijazahkan pada tuan-tuan Bacalah doa ni Baik ikut saya baca Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah Al-Azimul Halim La ilaha illallah La ilaha illallah رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم Baik, mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat saya ijazahkan ni, hafazlah dan petua dia ialah tiap-tiap kali lepas sembahyang tuan-tuan baca. Dan bila masa tuan-tuan nak start berdoa selepas habis wa rabbul arsyil karim. Bila habis warabul rabbul arsyil karim baru tuan-tuan berdoa. Apa hajat tuan-tuan? Saya tutup dengan satu doa. Tuan-tuan sekarang ada sakit apa? Abang sakit apa? Saya. Ya. Pinggang. Pinggang. Pegang tang pinggang. Tapak kanan. Abah Haji sakit apa? Sakit hati Ustaz. Nah, itu tak boleh kata apa. Benda hati. Nah. Saya ni sakit jantung. Tiap-tiap kali lepas mayang, saya ambil tapak tangan, seletak di jantung saya. Abang-abang ada sakit lutut, letak di tapak tangan. Sakit lutut. Nabi suruh ambil tapak tangan letak di tempat kamu sakit dan kamu baca doa ni tujuh kali Insya Allah mudah-mudahan Allah sembuhkan kita daripada penyakit Baik, kita sama-sama letak di tempat yang tuan-tuan sakit sekarang Ikut saya baca A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min syarrima ajidu A'udhu بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد min syarri ma ajidu a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu ada yang sambung wa uhadhir yang nabi sebut sampai situ aja dalam satu hadis jadi tuan-tuan ambil bacaan tadi letak saja lutut ke kepala kita ke tapak tangan kita ni letak di tempat sakit insyaallah mudah-mudahan Allah sembuhkan kita